Wow. Wuh, keren banget asli.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 dulu itu banyak sekali requestan teman-teman sekalian ada silat gayong, silat hanafi dan lain sebagainya ya itu yang saya ingat ya dan banyak lagi setelahnya yang pakai kipas dan lain sebagainya itu memang keren-keren ya guys ya. Nah di sini ada bengkong silat, bengkong atau bengkong silat guys. Saya tak paham juga. Jadi di sini ada adik Ryan menyaksikan acara penganugerahan bengkong dan sijil Persatuan Seni Silat Tanah Baru Cimande Negeri 9. Oh Cimande. Oke oke oke paham paham paham. Dan ini sangat terkenal juga guys di Indonesia ya Cimande ini ya. Mungkin di sana disebutnya bengkong ya, bengkong silat. Eh bengkong itu kan bukannya sabuk ya guys ya? Ah baru paham. Kayaknya gitu sih. Benar gak sih? Kalau salah coba di komen teman-teman. Nah langsung saja kita play videonya guys. Let's go. Subscribe guys, adik Ryan Imandon guys, subscribe support terus ya. Lah, Waalaikumsalam wabarakatuh. Muhammad Tajuk saya hari ini adalah bengkung silat. Kalian pada enam hari bulan sebelas yang lalu langsung satu upacara majlis penganugerahan bengkung dan surat watika ali-ali pertubuhan okay. silat Tanah Baru Cimandi Negeri oh, Sembilan. Oh Cimandi kan, Masya Allah. Di Dewan Komuniti Penduduk Taman Lavender sedang Sedawang Seremban. Ianya dirismikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Hassan. Kalian silat adalah pusaka peninggalan bangsa Melayu oleh anak-anak muda Melayu sekarang. Ayuh kawan-kawan, hmm. kita belajar silat. Naikkan semangat kita. Betul, Dan betul. Dan video kali ini, saya akan tunjuk majlis upacara malam tu yang penuh dengan semangat dan jati diri. Jom kita tengok tempat tu. Wow. Ustaz Komuniti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera uh, saya Rozaihan Wiramli selaku yang dipertua Pertubuhan Seni Silat Tanah Baru Cimandi Negeri Sembilan pada malam ah. ini adalah majlis pengurniaan bengkung dan sijil bagi Pertubuhan Seni Silat ah, Tanah Baru Cimandi Negeri Sembilan bagi tahun 2022 Oke, okay, bengkung dan sijil berarti kayak sertifikat ya dan juga bengkung tuh sabuk berarti guys. Bener ya apa kata saya? Kayaknya sih gitu guys. Coba lanjut ya. Ini adalah satu wadah perjuangan bangsa kita. Silat itu untuk silaturahim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Sebenarnya ya, kami di sini berhimpun di sini semua bakal ni ahli-ahli silat dan semua-semua pendukung silat ketubuhan sini silat Tanah Baru Cimandi Negeri Sembilan ini adalah hari ini adalah hari penyampaian bengkung ataupun sijil jadi kita berkumpul hari ini demi untuk menjaga maruah agama bangsa dan negara wow. silat ini bukanlah kita nak tunjuk kekuatan tapi hanya untuk kita dapat berukuah sama Betul. Di mana dari kecil-kecil macam itu, kalau kita tengok di sana kita budak-budak kecil ini kita ajar dia orang ber, bersatu padu, berkuah mendukung cita-cita yang mana saya sentiasa menggalakkan supaya mereka sentiasa kasih kepada agama, bangsa dan negara. Allah. Ramai yang hadir malam tu kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, saya Zubir Osman, jurulatih daripada Kelanggang ah, Kampung Jambulapan Bahau tidak lain tidak bukan berkumpul untuk membina jati diri uh, dan melahirkan kekuatan dalam diri mereka supaya mereka ini nanti uh, dapat dipersiapkan untuk menempuh segala cabaran dalam kehidupan mereka yang penuh mencabar pada hari ini. Kita doakan moga-moga semua anak persilan ini akan berjaya bukan sahaja berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat. Amin. Ramai ibu bapa datang untuk menyaksikan anak Allah. Allah. Seronok guys. Asli. Ini sebaya-baya umur raya ni ada yang kena raya juga. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Mustafa. Kita yuk Mustafa eh. eh. Ah, uh, 120 orang murid wow. yang terlibat yang dapat bengkung tersebut. Masya-Allah. Uh, ah, pada malam ini dirangkumi di seluruh cawangan seluruh negeri, negeri Sembilan iaitu Bahau, Taman Magosa, Seramba, Senawang Jaya dan uh, Seremban dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Ahmad bin Arif selaku Setiausaha Biro Pelatihan bagi Pertubuhan Sejarah Tanah Baru Negeri Sembilan. Hari ini hari Mantap. yang bersejarah bagi mereka bagi memulakan persilatan uh, untuk mengembangkan persilatan ini agar tidak terputus dan juga tradisinya tidak ditenggelamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seramai uh, sebanyak 4 gelanggang cawangan yang terlibat uh, iaitu seramai 100 uh, 19 pesilat yang tel, uh, menerima bengkong. Uh, dijangkakan kehadiran seramai 600 orang. Tidak Masya termasuk Allah. penduduk setempatlah. Ramai banget, bos. Nama saya Yusrihan. Okey, uh, sebab uh, untuk mempertahankan diri uh, keluarga dan masyarakat. Mempertahankan diri saya dan keluarga dan semua rakyat Malaysia. Oh. Uh, sebab saya nak pertahankan diri saya. Lepas tu saya nak jaga mak bapak saya. Oh, terbaik. Masih-masih sedang menunggu kedatangan Tok Mat. ditunggu pun tiba Tok Mat sampai Masya Allah Terima kasih kerana menonton! Ya Allah serono banget guys asli. Kangen guys dengan suasana dan suara gendangnya seperti itu ya tabuannya Asli kangen banget dulu kita sering ya iya, reaction silat kayak gini Oh, cilik lagi, kecil lagi. Upacara persembahan. Wow. Wuh, keren banget asli. Eh, seronok lah Ya, asli Khas Cimande ini guys Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Razi bin Zainal Abidin. Dengan cuaca yang baik, aa, uh, berlangsungnya aa, uh, istiadat ni di Lavender High. Aa, uh, bagi saya, aa, silat ni adalah penting pada anak-anak jati Melayu kita untuk aa, untuk mempertahankan negeri kita. Nama panjang siapa? Nama panjang Muhammad Wahidul Zahid bin Muhammad Razidi. Umur oh, 6 ya. tahun. Dia meram-meram main silat. Wow. Bye. Keren banget asli. Anugerah bengkung dan Sijil. Bengkung dan sijil. ah. mengambil tempat untuk sesi bergambar bersama tetamu kau. Oh, itu bengkungnya yang putih ya, guys ya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya uh, Datuk Sri Abdul Aziz bin Ibrahim, pengurusi Persatuan Harga Lavender High. Bagi saya, silat ini adalah sesuatu yang boleh membentuk uh, anak-anak muda kita terutama sekali daripada budak-budak lagi Aha. pada disiplin. Ah betul Sebab betul. Silat ini uh, untuk menjadi pesilat yang berjaya mereka uh, hendaklah uh, insan yang berdisiplin. Jadi ini ada dan untuk saya disiplin ini adalah merupakan satu perkara asas yang perlu dititik beratkan oleh bapa semualah. Di Leban Hak ini kita juga ada mempunyai eh, satu apa ni kumpulan silat gayung ah, yang ah, silat gayung. didirikan di masjid kita. Seterusnya ya, itu sajalah yang saya nak cakap. Ini diberikan kepada pelatih mungkin ya guys. Bismillahirrahmanirrahim Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Persatuan Tanah Baru eh. So Alhamdulillah ramai di sini Meriah So terima kasih banyaklah Persatuan ini dapat datang ke Lewandahat Di malam ni eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian, apa sahaja jenis silat yang ada di negara kita ini, kita harus pelajari. Betul. Kerana inilah pusaka nenek moyang kita yang sangat berharga betul, betul. untuk menjamin jati diri anak-anak Melayu supaya dapat menjaga bangsa, agama dan tanah air. Nah, itulah video saya kali ini. Okay, so, jangan lupa subscribe. Tekan lonceng, jangan lupa like, share dengan kawan-kawan kalian. Eh. Okay, so, jangan lupa tengok Rai Mandu lagi. Eh. Okay, so, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa next video. Bye. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya story adik Ryan yang mana yaitu bengkong silat guys. Dan ini ya tanah baru Cimande Negeri 9 ya. Oke, di sini ada komentar-komentar guys. Salam Adik Ryan, salam dari Silat Indonesia. Salam persaudaraan, bangga saya dengan semangat Adik Ryan dengan ilmu bela diri, oke. Okay? Terus semangat, salam dari PS Cobra, satu perguruan dengan Abang Merbat. Wow, terbaik ya kan. Cobra ini saya pernah tarung juga dengan Cobra dulu masa-masa di pondok guys. Memang gerakan kakinya memang sangat-sangat cepat. Saya akui itu dan ya terbaik memang PS Cobra ini ya kan. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga adik sehat terus. Salam dari Serikan di Indonesia PSHT. Kalau boleh tahu adik Ryan suka belajar silakan. Nah, melihat semangat adik Ryan sangat terharu. Semoga nanti adik Ryan menjadi pendekar silat Malaysia. Amin. Di Indonesia banyak anak seukur, seumuran adik, oke okay, seukuran di sini Ryan yang belajar ilmu silat bela diri banyak sekali guys ya. Di perguruan saya juga banyak anak-anak kecil seperti adik Ryan ini juga sudah masuk kepada persilatan seperti itu dan ya memang terbaik ya. Oke, dan hai Ryan, salam dari kota Pontianak, Kalimantan Barat. Semoga adik terus sehat dan terus mempereratkan tali surat Rohim antara Indonesia dan Malaysia. Dan semoga adik terus berkarya dalam channel Youtube adik. Oke, Masya Allah banyak sekali yang komen ya. Nah, di sini ada Masya Allah terbaik adik Ryan. Di sini ada Merbat TV. Oke, saya hobi silat eh, juga paling senang pas lihat silat seperti ini. Betul, betul, betul. Dan ini ada komen saya juga, guys. Masya Allah. <laughs> Oke, dan Alhamdulillah Tania, adik Ryan, apakah ada hubungannya antara silat Cimande di... Oke, ini dengan silat Cimande yang ada di Indonesia? Nah, kita tengok jawabannya. Nanti Ryan coba tanya kepada papa ya. Oke. Abang Fik, papa kata dia bagi tahu yang Cimande ini berasal dari jawab Ah betul, di Jawa pertama kali ke Batu Pahat, Malaysia tahun 1950-an seterusnya ke Selangor hmm, Dari situ ianya berkembang luas di Malaysia Oh terima kasih, betul guys di sini adik Ryan, papa yaitu Abang Don ya sudah menjawab ya bahwasannya Cimande yang ada di Tanah Baru di Malaysia itu adalah awalnya dari Indonesia guys yaitu di Jawa Barat guys ya memang terbaik ya guys dan saya sangat suka kalau ada pertunjukan Cimande di Indonesia dan juga gelanggang-gelanggang yang lain perguruan-perguruan yang lain saya sangat bangga kepada kalian dan saya juga hormat kepada kalian semua ya mau di Malaysia mau di Indonesia semua seluruh dunia yang istilahnya melestarikan silat ini yang masih istilahnya mengekalkan ya seni budaya daripada nenek moyang kita ini dan insya Allah ya tujuannya adalah untuk silaturahim ya tujuannya adalah untuk mengeratkan tali persaudaraan jadi jangan sampai istilahnya kita itu memutus tali persaudaraan guys terutama kepada keluarga kita kepada kerabat kita barang siapa ya yang memutus tali silaturahim maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka dan juga Rasulullah saw ada dalam hadisnya menyebutkan menunjukkan bahwasannya kita sebagai manusia guys ya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW haram hukumnya apabila kita itu tidak menyapa saudara kita bermusuhan dengan saudara kita disebutkan dalam hadis beliau Nabi Muhammad SAW bersabda tidak tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar atau membaikot ya saudaranya lebih daripada tiga hari istilahnya diam tidak bertegur sapa dengan saudaranya maka haram hukumnya dan pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Allahu Akbar ya. Ini yang dimaksudkan hadis Nabi Muhammad SAW sehingga kita ya kalau ya, tidak menyapa saudara kita selama tiga hari maka haram hukumnya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 Sehat Indonesia, tiga serangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.